奴はマントラの制御中枢にいるに違いないそしてそこにはミスラ様もミスラがここにいるのかそうだ中枢へ向かうぞ ントラへと変換する炉心破壊すればデウスへのエネルギーの供給は止まるどうするアスラデウス出生点の力の源とら人1万2000年の間オーバと奪い合い手になる

愚かな者どもよ真に戦うべき敵は人類を滅ぼそうとする星の意志だとなぜ理解する分かっている分かっているともだが俺は自らの心に従う我は全人類の未来を背負いて神になりし者 我に歯向かうは大義への反逆世界を危うくする汝らここにて滅ぶべし 全ての鳴き声は収まろうそれまでずっと泣いていろという ならば貴様がブリトラを倒してみせろそうするつもりだ我の人類の滅びへとさた故に我は腐敗 め滅せよ絶対の力こそ救いなのだ誰が決めたどうだすべきだった i r ままに全てを砕くかだがそれで世界が救えるか 抗う術はない倒せば全てが終わるんだなリトラは命を地に返さんとする星の意志の集合体その力強大にして無変だからどうした 待てアスラミスラ様のそばにいてやれ俺には似合わん <laughs> バカ者がアスラよなぜ我は敗れた わからんなるほど貴様にもわからんかならば致し方なしミスラ様ミスラ様おじ様。ミスラ様 私にはおじさまなどと呼ばれる資格はありませんもういいんですミスラ様お父様はそこにあなたを助けるために戦ったのですしかしやるべきことがまだ残っておりますでは 我らはこれより最後の戦いに赴きます行くぞああ青にさいともめ何時らに世界を背負う覚悟はあるか怒りに捧げる 覚悟はあるか にして星の意志ブリトラ1万2000年以上前に現れたそれをはるかに凌駕する巨体アスラよその怒りで世界をねじ伏せろ母なる星を超えてゆけ